négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi Vous avez envoyé un androïde Venez, madame, vous, ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça vous, devez envoyer un véritable être humain Commandant Allen je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu deux de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Daniel Comment Je m'appelle Connor Comment tu connais mon nom Je sais beaucoup de choses sur toi Je viens de sortir de ce mauvais pas Je sais que tu es en colère, Daniel Mais tu dois me faire confiance je suis là pour t'aider. Je n'ai pas ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié C'est bien ce qui s'est passé Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé Écoute Je sais que ce n'est pas ta faute Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme Non C'est pas ma faute j'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des Je peux plus supporter ce bruit Fais dégager cet hélicoptère, maintenant faire confiance, Daniel Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien Je veux que tout le monde s'en aille et, euh, et je veux une voiture Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir Ce n'est pas possible, Daniel Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal Je veux pas mourir Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter il ne va rien t'arriver. Tu as ma parole. Ok. Je te fais confiance. 行かな C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes Allez Zoé, on y va. 200 langues et Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Bonjour. Wow. Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien déjà En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur tout. Il effectue absolument tout l'entretien domestique. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services. si vous voulez bien me suivre, nous allons passer commande. Excusez-moi, celui-là. Le prix du MP800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Je peux vous le montrer par ici. Je vais la prendre fonction. J'aime pas trop sa tête. Ah. Et voilà, ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. de Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99$. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Tu vas où comme ça, tas de ferraille hmm Qu'est-ce que tu fous Sans déconner. Hé tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout Mange ça. Ouais. Ouais. T'as nulle part, ouais On va te défoncer ta petite gueule Ouais, démonte-le Vas-y Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront hmm. ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. t'es absente deux semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... porte elle est où cette sale gosse Alice Alice Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Mettez-les. Cara Oui, Todd File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Tu aimes jouer dans le jardin Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Todd. Ne mets pas ton nez dans mes affaires, sauf si tu veux mettre en rogne. Tu veux mettre en rogne. Non, Don. au pays des merveilles. Forcément. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Cara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés, ça m'aiderait beaucoup. Ta maman, par exemple. Elle rentre bientôt que tu fiches <laughs> Je, m'amuse. Tu t'amuses. Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil Dis-le Tu me détestes Oh mon Dieu Qu'est-ce que j'ai fait Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Bonjour, Karl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. vrai, Marcus Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl. Merci. Hmm. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hey. Eh, Qu'est-ce qu'ils ont tes vêtements Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Karl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Karl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Ah. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Hein? Le directeur de la galerie a laissé quatre messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo non, Karl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner. Oui, mm, ouais. D'accord, Karl. Mm. Mm. Ah, une petite partie d'échecs Oui, d'accord. Une partie rapide. Va pour une partie rapide. pas étrange, cette égalité. Eh bien, je sais que vous n'aimez pas perdre, mais vous n'aimez pas non plus que je vous laisse gagner. Le match nul semblait être un bon compromis, non Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Marcus Je... je suis pas un expert, mais je... Je dirais que ce n'est pas votre meilleure toile. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl... Mais assez euh, parler de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre Mais enfin, peindre quoi Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde, elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Carl, je, je, je ne pense pas en être capable, ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye, prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. papa. Léo Je ne t'ai pas entendu entrer. Eh, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein Tu vas bien Tu n'as pas bonne mine. Euh, ouais, ouais, je vais bien, ouais. Euh, écoute, euh, j'ai besoin de liquide, papa. Encore Où est passé l'argent que je viens de te donner eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. <laughs> Ouais, t'en as encore pris, c'est ça Non Non, non, non, je te jure que c'est pas ça. <laughs> Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change J'ai besoin d'argent, c'est tout Je suis désolé, mais la réponse est non. Hein Pourquoi Tu sais pourquoi. Ouais, ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. <laughs> tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein Mais tu sais quoi Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine Léo, stop Ça suffit Arrête Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Non, Anderson Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistants. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. <laughs> non. Où ça Laisse tomber. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je, suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Vous savez quoi Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous Barman La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim Les merveilles de la technologie. Serre-moi un double. Je pas J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Douglas pour l 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide Je confirme que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord Compris. Salut, Hank on commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe <laughs> dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Envoyeux nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voix de fait grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ils auraient pu attendre demain matin. À vu de nez, ça doit bien faire trois semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici, probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Euh, faut que j'aille prendre l'air. Euh. Fais, comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. il a été poignardé. 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait une traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça Ok, il s'est passé quoi après La victime s'est enfuie dans... le salon. plus dégagé de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du tyrium. Perdu du quoi Du tyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein Exact. Je vais vérifier quelque chose. me défendre, il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut Il est ici, lieutenant Putain de merde Chris Ben Ramenez dîner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Qu'est-ce que je fais Je m'acheter un putain d'androïde La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes Tellement parfaits qu'ils ont foutu ma vie en l'air quoi ton problème, putain C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein <laughs> Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri Que c'est de ma faute si ta conne de mer a foutu le camp Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de con. Oh, tout est ta faute. Papa, non Tout est ta faute, putain Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite Je sais que c'est de sa faute. Je dois lui prendre. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. 战本改修。 et tu te barres en vitesse. J'ai un ordre Non Je veux que vous la laissiez tranquille Tu veux Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas me buter, c'est ça Tu vas tirer sur un humain T'as l'air d'avoir un problème. Il va falloir y remédier. c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, bla, bla. personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Léo Qu'est-ce que tu fabriques Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça <laughs> Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici Léo, ne compliquez pas les choses, écoutez votre père. Vous devez partir, maintenant. Tout ce que tu sais c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa Je suis pas assez bien pour toi Je suis pas parfait comme cette saloperie Ça suffit, tu t'en vas maintenant, allez Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, hein Qu'est-ce qu'il a de plus que moi Laisse-le tranquille hum. Allez, montre ce que t'as dans le ventre Marcus, ne te défends pas, tu m'entends Surtout ne fais rien Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends Tu te prends pour un homme Sois un homme Arrête <laughs> ah, Qu'est-ce qui va pas Tu fais ta trouillarde Arrête Léo T'as trop peur pour te battre, espèce de fiat ah. J'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique Non Léo, laisse-le tranquille <laughs> Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi Parce que t'es rien Tu m'entends Tu n'es rien Gilles... Carl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non. Non. Père Non Je vous en prie Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. L'androïde, c'était l'androïde.